නපාල මම වගාව පටන් ගත්තේ 1984 ඉඳන් තක්කාලි වගාව. ඔව් තක්කාලි වගාවට පෙර වගාවන් කරා ඔය මේ බටාන වගේ ඒවා. ඊට පස්සේ මේ තක්කාලි වගාව පටන් ගත්තේ දැන් අවුරුදු 15ක් විතර වෙනවා. 15ක් විතර. විශේෂයෙන්ම අපි ලුණු බීලුණු වගාව කරලා ඊට පස්සේ බීලුණු ගලෝලා ඊට පස්සේ තමයි තක්කාලි වගා කරන්නේ. ඉතින් අපිට මේට පෙර කන්නවල වගා කරපු තක්කාලි වලට මිලක් අහුුන්නේ නැහැ හේතුව මොකද කොරෝනා වාවා. ඒ නිසා මිල ගොඩක් මේ වුණා. දැන් මේ අවුරුද්දේ දැන් වගා කරන තියෙන මෙතනත් කර හතක් විතර වගා කරලා තියෙන හතක් අටක් විතර එක එක මට්ටම තියෙන දැන් මාස දෙක වගා කරලා මාස දෙකයි යන්නේ. මාස දෙකේ කියත් අක්කර කියත් තියෙනවා. ඒ වගේ අක්කර දෙකක් විතර තියෙනවා. එතන ඉඳන් මාස එකහමාර දක්වා කියන්නේ දවස් 25ක් තක්කාලි වගා හැදුවා. ඒ විදිහට ඒ පිළිවෙලට තමයි තක්කාලි වගාව තියෙන්නේ මේකට. මේ මේ සැරේ නම් තක්කාලි වගාව හොඳයි. මිලකුත් දැනට පවතිනවා. විශේෂයෙන් ඒ උනාට අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ මේ තෙල් බෙහෙත් කුමිනාශකවල මේ වෙනකන් නම් තිබුණෙත් නෑ හරියටම කුමිනාශක දිලීරනාශක මොකද අර මේ තහනම් කෙරුවායින් පස්සේ දැන් නම් තියනවා වෙළඳ පොලේ ඒ තිබ්බට ලොකු මිලක් එකන්නේ සීයට හයසීය පන්සීයකින් හයසීයකින් විතර මිල වැඩි. ඒක නිසා ඉතින් අපිට අමාරුවි කරගෙන යන්න එවුනත් ඉතින් අමාරුවෙන් හරි කරගෙන යනවා හැබැයි මිලක් රැඳෙයි කියලා හිතනවා. සාමාන්‍ය තත්කාලි අක්කරයක් වගා කරන්න කියක් වියදම් ආවේ? ඔව් අක්කරයක් වගා කරන්න මේ දැන් මේ මේ අවුරුද්දේ වගේ නම් ලක්ෂ 15ක් විතර වගේ වැය වෙනවා. අක්කරයකට. අක්කරයකට. එතකොට මේ මේ අවුරුද්දේ අර තෙල් බෙහෙත් මේවා බීජ දැන් මේ මේ මේ මේ මේ බීජ ගත්තේ බීජ ගෙන්නීමත් තහනම් කරලා තිබුණේ ඒ නිසා බීජ ගත්තේ රුපියල් 1700 බීජ ග්‍රෑම් දෙකමාර නුවරඑළිය ගිහිල්ලා ගෙනාවේ 3000 ගානේ 3000 එහෙම ගෙනල්ලා තමයි වානේ ඒ නිසා නිෂ්පාදන වියදම වැඩි මේ හැබැයි ඉතින් අක්ෂරණක් නම් ගන්න පුළුවන් වෙයි හේතුව. ඒතකොට අක්කරයකට කොච්චර ග්‍රෑම් ප්‍රමාණයක් කොන ගන්නද? අක්කරයකට ග්‍රෑම් 60ක් විතර තිබ්බනම් හොඳට තවාන පදන් වුණොත් ආක්‍රේර ග්‍රෑම් 60කින් විතර වගා කරන්න පුළුවන් අක්කරය. එතකොට මේ අපේ ඉතින් ප්‍රධාන හේතුව දෙලා තියන්නේ අපි කාබනිකයි රසායනිකයි දෙක එකට තමයි යන්නේ වගාව. නැත්තම් මේම සාර්ථක නැහැ. මම මේවා කාබනික දාන්න පෙර දැන්ට අවුරුදු 15කට විතර උඩදී තක්කාලි වගාව කළා. එතකොට තක්කාලි හිට මැරීම කියන රෝගය එනවා. දැන් මේ කාබනික ඊට පස්සේ කාබනික දාන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඒක දිගින් දිගට අඩු වුණා. දැන් නම් එක ගහක්වත් මැරෙන්නේ නැහැ. ඒ කාබනිකයි දාන නිසා. ඒ කියන්නේ කාබනික පොහොරයි රසායනික පොහොරයි කලවම් කරන කලවම් කරලා දාන නිසා ඔව් එක තක්කල් ගහක්වත් මැරෙන්නේ නැහැ. දැන් මැරෙන්නේ නැහැ. හිත මැරීමේ රෝගෙම නැති නිසා හැබැයි කාබනිකෙන්ම තනිකරම බෑ රසායනික ඕනි. ඔව්. කාබනිකම යෙදුවොත් අර වගේ රෝග වැඩි. රසායනිකම යෙදුවොත් වැඩි රෝග. හරි හරි. දැන් මේ මේ මේ කට්ටියද මොකද මේ කරන්නේ රත්මල් මේ වගේ දැන් මේ මේක මාස් කන්නනේ ඔව් ඒ මාස් කන්න නිසා මේ වගේ කොච්චර හරි කාණු පද්ධතිය සකස් කරන්න ඕන වතුර බෑගෙන යන්න වතුර රැඳිලා දවස් දෙකක් තිබ්බ දවස් පැය දෙකක් තිබුණොත් වගාව ඉවරයි. ඒ නිසා මේ දැන් මේ කට්ටිය මේ කාණු සකස් කරනවා. දැන් මමත් මෙතනලා බල බලා ඉන්නේ මේ හැම වෙලාවෙම මේ මොකද මේ කාණු මේ ජඹුර මෙතන ජඹුර ඕනේ මෙතන ජඹුර ඕනේ කියලා මේ කරන වැඩ කරන කට්ටියට කියලා දීගෙන මේ කරගෙන යන්නේ ඒකයි. නැත්තම් වගාවේ. දැන් අනිත් ගොවි මහත්තුරුන්ට වෙන්නේ මේම වෙනකොට ඒ ගොවි මහත්තුරු මේ විදියට සකස් කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපි දවස් දෙකෙන් දෙකට දිලීර නාශකය වෙන ගොවි මහත්තුරු කරන්නේ වැස්සනේ හේදිලා යනවනේ හින්දා මේ ටිකෝ දන්නේ නැහැ. එහෙම නැතු වුණොත් ටක් ගාලා දිලීර රෝග ඇවිල්ලා කොළ වැටිලා ගෙඩි වල පුල්ලි ඇවිල්ලා ගහ විනාශ වෙනවා. මම එහෙම නැහැ. මං දවස් දෙකෙන් දෙකට කොච්චර වැස්සත් හැමදාම තෙල් ගහනවා දිලීර නාශක දැන් අර පේනවා ඇති වැඩ කරන කට්ටිය අර තෙල් ගහනවා. ඉතින් දැන් හවසත් වැස්සත් තෙල් ගහනවා. ඒහෙට උදේත් ගහනවා. එහෙම තමයි. දවසක් අර දවසක් හැම ගහකටම වදිනවා දිලීර නාශක. ඒ නිසා තමයි මේ தත්ත්වේ තියෙන්නේ. මේ දිලීරනාශක කියන්නේ කුමිනාශක කියන මේ මේ රසායනික ද්‍රව්‍යද? නෑ දිලීරනාශක කියලා තමයි ඒකට කියන්නේ. ඒකෙත් විස ගතියක් තියෙනවා. රසායනික කුමිනාශක කියපුවාම කුමින් සතුන් සඳහා. ඔව්. දිලීරනාශක කියලා කියපුවාම දිලීර සඳහා පාවිච්චි කරන එකට තමයි දිලීරනාශක කියන්නේ. එතකොට දිනපතා කරද්දී විශාල වියදමක් දරන්න ඕනේ. ලොකු වියදමක් දරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ වියදමට සරිලන මිලක් ලැබුණොත් තමයි අපිට පුළුවන් කරගෙන යන්නේ. හැබැයි ඉතින් මේ සැරේ නම් එහෙම මිලක් වගේ මොකද ගොවි මාත්තුරු අධෛර්ය වෙලා තියෙන්නේ. ලාමු තෙල් නැහැ. එතකොට දිලීර කුමිනාශක මිල ඉහළයි ගොඩාක් මේ වෙනකන් තිබ්බෙත් නැහැ. බීජ තිබුණේ නැහැ. අන්න ඒ උඩ අපිට මිලක් නැදෙයි කියන බලාපොරොත්තුව තියෙනවා. මේ ලී හැදලා තියෙන තක්කාලි ගස් වලට. ඔව් දැන් මේ තක්කාලි ගහ කියන්නේ මේ තක්කාලි වර්ගය මේවා හයිබ්‍රිඩ් වර්ගනේ. මේ තක්කාලි ගහට ආධාරකයක් ඕනේ. කියන්නේ පතෝල ගහට මැස්ස ඕනේ වගේ වැලට මේ තක්කාලි ගහටත් ආධාරයක්. ඕනේ නැත්තම් ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ. හැටෙන්නේ නැහැ. ගහ වැටිලි වල දිලි රෝග මේ වෙලාව ගහ නැගිටින්නේ නැහැ. තක්කාලි ගහක අස්වැන්න නෙලන කොච්චර කාලයක් යනවද? මාස දෙකකින් හදලා මාස දෙකකින් අස්වැන්න නෙලුවා. අපි සැප්තැම්බර් 5 තමයි හැදුවේ. අද සාමාන්‍යයෙන් ඩිංගක් තියෙයි. පළවෙනි අස්වැන්න. මාස දෙකකින් කඩන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් මේ වගේ සාර්ථකව වදා කෙරුවා. ඒ කියන්නේ කාබනිකයි රසායනිකයි එක සමග. එතකොට මේ දැන් අද දාන රසායම් කාබනිකම නෙමේ අපිට මේ බලපාලා තියෙන්නේ. මේ தත්ත්වයට එන්න පෙර අවුරුදු වල දාපු වගේ නිසා තමයි පස්සේ දියුණුව තියෙන්නේ. තා මේ දැන් මේ රසායනික පොහොරයි කාබනික පොහොර දෙකම එකතු කරලා දාන නිසා පළදාව කොහොමද සාමාන්‍ය? ඔව් දැන් ගොඩක් පළදාව වැඩි. ඒ කියන්නේ දැන් ඒ දවස්වල සාමාන්‍ය ඔබතුමා අප් කරේ මේ ගහකින් ඒ දවස්වල කිලෝ එකක් එකමාරක් තමයි උපරිම අපි ඒක රසායනික පාවිච්චි කරන කාලේ. දැන්ට අවුරුදු 15 දැන් අපි කිලෝ 5කට යයින් බලාපොරොත්තු රත්නපාල මහත්තයා අපි දකිනවා කොටස් හතරකද ඒ කියන්නේ එකක මල් තියෙනවා. තව එක මල් නැහැ. තව අක්කර දෙක විතර තක්කාලු වල ගෙඩි තියෙනවා. මොකද්ද මේකට හේතුව? ඔව් දැන් ඒ ඔයා කිව්වේ දැන් අර අක්කර දෙකක ගෙඩි හොඳට ගෙඩි තියෙනවා කියලා. ඔව්. ඒක හැදුවේ සැප්තැම්බර් 5 වෙනිදා ඉඳන් දවස් 3ක් විතර. හා හා. එතකොට ඒකේ දැන් ගෙඩි මෝරලා තියෙනවා. දැන් අද පළවෙනි අස්සන්න නෙලනවා චූට්ටක් තියෙනවා. ඊට පෙර දැන් මේ ඒකට උඩින් තියෙන අර කෑල්ල හදලා තියෙන්නේ දැනට මාසෙකට ඉස්සෙල්ලා. මාස එකහමාරකට ඉස්සෙල්ලා. ඒකේ දැන් හොඳට මල් තියෙන්නේ චූටි ගෙඩි. එතකොට මේ අපේ මේ පැත්තෙන් තියෙන එක දැන් අර එහා තියෙන එක ඒකේ දැන් සාමාන්‍ය දුරට ගෙඩි අල්ලලා තියෙන්නේ. ඒ දැන් ගෙඩි තියෙනවා මෝරලා නැහැ තවම. ඒකේ සාමාන්‍ය කඩන්න තව පළවෙනි අස්සන්න කඩන්නත් දවස් 15ක් විතර යනවා. පළවෙනි අස්සන්නේලා. එතකොට මේක තියෙනවා දැන් මේක මාසයයි දවස් මේ වගාවට මාසයයි දවස් දෙක තුනක වගාවක් මේක. එතකොට තව දැන් මේකේ මල්ල අල්ලගෙන එන කාලේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේකේ අස්සන්න ඉදෙන්න තව මාසයකට ආසන්න කාලයක් යනවා. ඒ ක්‍රමයට තමයි තියෙන්නේ වගාව. මොකද එහෙම අදාගෙන තියෙන්නේ මේ අසන්න එකේ කොයි මොහොතක හරි එක කොටසකට හොඳ මිලක් ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒ හේතුව උඩ තමයි මේ මේ ක්‍රමයට කරගලා තියෙන්නේ කොටස් කොටස් වෙන් කරලා. ඒ කියන්නේ ඇතම අවස්ථාවල අසන්න මිල අඩු වුණොත් ඊළඟ එකේදී මිල මිල වැඩි වෙනවා. එහෙම වෙනවා. ඒක නේ බලාපොරොත්තු ඇතුව තමයි කොටස් කොටස් කරලා ආමේ ඇති. ඒ වගේම ඔක්කොම එකට හතලා මේ ඔක්කොගෙම එකපාර අස්සන්න නෙලන්නත් බෑ. එතකොට වෙළඳ පොළට ඉදිරිපත් කරපුවම වැඩි. ඒකට අමාරු. ඒ නිසා තමයි කොටස් කරලා තියෙන්නේ. හරි.